és totalment necessari, és l'última oportunitat que tenim d'un espai per al poble. Sí que estaria d'acord que no es fessin més vivendes i que es fes un pulmó a, al mig de Premià. Els pisos eh, ja s'obren, <laughs> i més en l'època que estem ara. aconseguir aquest espai, alliberar aquest espai per sempre, és un acte de, de dignitat.